母さん母さんなんでなんで僕を一人にしたんだ寂しかった一人は嫌だ僕僕を選んで欲しかった僕のために おばを見殺しにしても見殺しにしても誰かを傷つけても傷つけても命を奪っても奪ってもいい子